出去吗？出去吗？是什么出去吗？你吃腊肉都是这么熏出来的？出去吗？ <laughs> 哎呦，好凶！哎呦哎呦呦！ go. <laughs> 귀여워 <laughs> 아 진짜 아그 진짜 몸에서 짖을 때 진동 오잖아 하면서 마카 바카 아카 바카 미카 마카 음 마카 바카 아빠 야카 이카 아카 오 어. 함당 아카 팡 이야 유 마카 바카 아카 바카 미카 마카 음